Hey, what's going on, my lovely friends on the internet? Siz English Clubhouse kanaldasiz. Sizlar bilan doimgidek Shohrux AK. Do'stlar, bugun ingliz tili o'rganuvchilarini juda ham qiynaydigan mavzulardan biri bo'lgan passive voice yoki o'zbek tilida aytganda majhul nisbat mavzusiga to'xtalamiz. Xo'p, mana shu grammatik qoidani sizlarga morfini ko'k rangini 45 unit orqali tushuntirib berishga harakat qilaman. umid qilamanki bu video sizlarga foydali bo'ladi va mana shu videoni ko'rib bo'lgandan keyin siz mashhur nisbat borasida kerakli tushunchaga ega bo'lasiz ho'p qani bo'lmasdan vaqtni ketkazmasdan boshladik ho'p mashhur nisbat mashhur nisbat o'zi nima mashhur nisbat haqida gap ketganda ayniqsa birinchi marta siz mana shu mavzuni yangi o'rganayotgan paytingizda siz qandaydir uni ta'riflari qoidalariga juda yam chuqur e'tibor bermasligingiz kerak chunki ko'pincha grammatika o'rgangan paytda e, grammatik qoidalar bizni chalkashtiradi siz grammatik qoidani o'qiganingiz o'qiganingiz sari e, ya'ni ko'pincha murakkab grammatikalarni o'sha xuddi mana shu passive voice o'xshagan grammatik qoidalarini o'qiganingizda yoki ular haqida o'qiganingizda e, ko'pincha chalkashib ketasiz bu narsa o'zimda ham shaxsan bo'lgan ho'p uni o'rniga birinchi marta bu mavzuni o'rganayotgan paytingizda siz strukturasini eslab qolishga harakat qiling bu birinchi narsa ya'ni qanday qilib yasalyapti mana shu narsani yaxshilab e, yodlab eslab qolishga harakat qiling va ikkinchisi o'sha strukturani gapda tarjima qilganingizda qanday tarjima qilinyapti mana shu narsani e, yaxshilab o'rganib oling ho'p hozir mana shu joyda hech qanday biz haligi grammatik qoida haqida yoki grammatik qoidalarni e, ta'riflari haqida o'rganib o'tirmaymiz balki o'sha tarjima qilganda qanday bo'ladi va qanday strukturada bu keladi shunga e'tibor berib mana shu unitda o'rganamiz ho'p qani bo'lmasam e, birinchi misolni o'qiylik study this example situation demak mana shu birinchi ushbu e, e, misol vaziyatni o'rgan o'qi deyapti george is very old jorj judayam qari yoshi katta deyapti nobody knows exactly how old he is demak hech kim bilmaydi u aniq necha yoshligini but ammo endi e'tibor bering it is sad that he is 108 years old mm -hmm. it is sad that endi bu yerda it is sad that degani aytishadiki aytishadiki degani yoki aytishlaricha aytishadiki yoki aytishlaricha mana shu holatda hozircha shunga e'tibor bering siz it is sad that endi gapni davomi he is 108 years old demak u 108 yosh endi ikkitasini qo'shganimizda u 100 u 108 yosh deyishadi yoki aytishlaricha u 108 yosh yoki uni bir yuz sakkiz yosh deb aytishadi mana shu holatda xuddi mana shu e, bir necha xilda aytdim hozir shunga to'g'ri keladi ko'pincha o'sha e, biror nima haqida boshqalar gapirayotganini biz aytmoqchi bo'lganimizda ya'ni odamlar aytayotganini aytmoqchi bo'lganimizda e, shunda biz passive voice ya'ni majhul nisbatni ishlatamiz demak eslab qoling it is sad that demak aytishadiki yoki aytishlaricha ya'ni odamlar haqida gap ketyapti bu yerda mana shuni hozircha tushunib qoling endi ikkinchi holatni ko'raylik xuddi mana shu gapni biroz boshqacharoq qilib boshqacharoq strukturada tuzishimiz mumkin endi bu yerda itni tushirib qoldiramiz he is sad to be 108 years old endi aytyapti uni aytishadi he is sad uni aytishadi endi bu yerda he ma'nosi uniga o'zgarib ketyapti bu yerda gapni egasi bo'lib kelmayapti bu to be uni aytishadiki to be 108 years old 108 yosh deb aytishadi 108 yosh deb aytishadi uni 108 yosh deb aytishadi endi bu yerda hop to be to be qayerdan kelyapti deyishingiz mumkin to be bu yerdagi to be mana bu joydagi isni o'rniga kelyapti he is 108 years old demak biz yosh haqida gapirganimizda i am uh, 30 years old i am 50 years old deb aytamiz shunda to be ni ishlatishimiz kerak m is r xuddi mana shu m is r ni tuslanmagan shakli to be bo'ladi mana bu yosh haqida gapirganimizda to be bo'lib kelyapti chunki he is sad deganimizda mashhur nisbatdan keyin to be deb fe'lni mana shu holatda ishlatishimiz kerak he is sad to be hop mana shu holatda demak bu yerda birinchisida aytishadiki u bir yuz sakkiz yosh yoki aytishlaricha u bir yuz sakkiz yosh endi pastida uni uni aytishadi bir yuz sakkiz yosh deb yoki uni bir yuz sakkiz yosh deb aytishadi mana shu holatda tarjimasi bo'ladi shu narsaga e'tibor bering tarjimasi yaxshilab e, tarjimasi juda ham muhim и e, strukturasini ko'proq mana shu holatda gap tuzaversangiz strukturasiga ham sekin sekin siz moslashib olasiz ho'p endi ko'proq gaplar ko'ramiz e, mana shunda sizga tushunishingiz osonroq bo'ladi demak bu joyda tushuntirish aytyapti both these sentences mean demak mana shu gaplarni ikkitasi ham anglatadi deyapti bu gaplarni ikkitasi anglatadi people say that he is 108 years old demak mana shu ikkita gap ikkitasi ham mana shunga teng deyapti people say that odamlar aytishadiki agar e, kanalni kuzatib borayotgan bo'lsangiz men ko'pincha hikoyalar yoki qo'shiqlar tarjima qilgan paytimda ko'p aytaman ikkita gapni bog'lagan paytingizda o'rtasida that qo'shimchasini qo'shsangiz o'sha ikkita gapni bog'lab ko'pincha key qo'shimchasini beradi people say that odamlar aytishadiki he is 108 years old u 108 yosh demak mana shu gap bilan mana bu gap bir xil bo'ladi ma'nosi menimcha tarjimasi anchagina tushunarli bo'ldi hozir ko'proq misollar ko'rsak sekin sekin o'rganib olasiz ho'p You can use these structures with a number of other verbs. Demak aytyapti, siz bu uh, strukturani uh, boshqa bir qancha yana fe'llar bilan ishlatishingiz mumkin. Especially asosan deyapti, alleged, believed, considered, expected, known, reported, thought, understood. Demak, mana shu fe'llar bilan ko'pincha ishlatiladi. Xo'p, hozir bu fe'llarni tarjimasini gapni tarjima qilganimizda e, ma'nosini bilib olasiz compare the two structures demak ikkita strukturani solishtir deyapti demak e, bu taraf bilan mana bu tarafni e'tibor demak gapga e'tibor beramiz Kathy loves running Kathy yugurishni yaxshi ko'radi it is sad that she runs 10 miles a day mm -hmm. it is sad that aytishadiki aytishadiki u yuguradi e, kuniga 10 mil demak kuniga 10 mil yuguradi deb aytishadi yoki aytishadiki u kuniga 10 10 mil yuguradi yoki o'sha e, demak uni u kuniga 10 mil yuguradi deb aytishadi that that demak ki deb cha qo'shimchasini beryapti e'tibor bersangiz demak gap odam ya'ni boshqa odamlar mana shu kafi haqida gapirishini e, ko'rsatyapti bu yerda endi bu tarafini ko'ramiz she said to run 10 miles a day u demak uni aytishadi uni aytishadi nima deb aytishadi deyapti yuguradi she said to run uni yuguradi deb aytishadi qancha yuguradi 10 miles a day demak kuniga 10 mil mana shu holatda Hopking gap. The police are looking for a missing boy. Mm -hmm. Demak, uh, militsiya qidiryapti. Nimani qidiryapti? Kimni? Uh, yo'qolgan bolani. Demak, politsiya yo'qolgan bolani qidiryapti. It is believed that the boy is wearing a white sweater and blue jeans. Mm -hmm. It is believed mana endi boshqa so'z kelyapti sad ishlatilmayapti balki believed it is believed ishonishadiki yoki ishonishlaricha it is believed that ishonishlaricha ishonishadiki the boy ya'ni bola is wearing kiyib olgan nima kiyib olgan deyapti white sweater uh, oq uh, uh, oq sveter uh, and blue jeans va ko'k jeans it is believed that demak ishonishadiki xuddi sadga o'xshagan it is sad ma'nosi deyarli o'xshash просто e, aytishadiki yoki ishonishadiki deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi ho'p endi bu tarafni ko'ramiz the boy is believed to be wearing a white sweater and blue jeans demak the boy bola is believed bol, uh, is believed to be wearing ho'p endi bu yerda aytyapti bolani ishonishadi bolani ishonishadi nimaga ishonishadi deyapti to be wearing kiyib olgan bolani kiyib olgan deb ishonishadi nima kiyib olgan deb oq oq sviter bilan ko'k e, jeans the boy is believed to be wearing endi bu yerda to be wearing bo'lyapti to be wearing bu qayerdan kelyapti to be wearing bu e, bu yoqqa gapga e'tibor bersangiz the boy is wearing bo'lib kelyapti the boy is wearing ya'ni continuous bo'lyapti present continuous present continuous bo'lgani uchun present continuousda is is bu yerda to be ga o'zgarib ketadi bu yerda is keldimi siz demak bu yoqda to be ga o'zgartirib yuborasiz chunki believed uh, passive voiceda ishlatilgan fe'ldan keyin to be ya'ni to uh, fe'lni fe'lni infinitiv shakli keladi to be wearing to be wearing is wearing o'rnida kelyapti Xo'p, keyingi gapni ko'ramiz. Gapni hammasini tarjima qilib kelganim yaxshimi-kin yoki yangi qoidaga o'tib ketaymi? Mayli, yana bitta gapni tarjima qilaman. Xo'p. The strike started 3 weeks ago. Mm -hmm. The strike started 3 weeks ago. Demak, strike. Xo'p, strike ma'nosi, strike ma'nosi har xil ma'nosi bor. Urush ma'nosida ham keladi e, yoki ish tashlash ma'nosida ham keladi urush deb tarjima qila qolaylik demak urush 3 hafta oldin boshladi the strike started 3 weeks ago it is expected that the strike will end soon hmm? strike o'sha zarba ma'nosida ham keladi uh, demak it is expected expect degani kutmoq expect endi it is expected kutilyapti kutilyapti kutilyaptiki it is expected that kutilyaptiki the strike demak o'sha urush yoki zarba yoki ish tashlash ma'nosida kelyapti qaysi bo'lsa qaysi biri bo'lsa ham the strike will end soon tezda tugaydi demak o'sha urush tezda tugaydi deb kutilyapti tugaydi deb kutilyapti it is expected ho'p yoki the strike is expected to end soon is expected to end soon demak tezda tugaydi deb kutilyapti kelasi zamon bo'lganda ham the strike will end kelasi zamon zamon ishlatganingizda endi mana bu strukturasiga qo'ygan paytingizda uh, to end holatiga o'tib ketadi kelasi uh, the strike is expected will end bo'lmaydi the expected is expected to end holatida ya'ni uh, E, fe'lni infinitiv shakli bo'lib ketadi e, esingizda bo'lsin mana shu e, passive voice ishlatgan paytingizda ya'ni mana bu strukturasi ishlatganingizda the strike is, is expected yoki the boy is believed yoki she is sad mana shu holatda ishlatganingizda sad believed expected fe'llardan keyin ya'ni passive voiceda siz fe'lni passive voicedan keyin kelayotgan fe'l infinitiv shakli bo'ladi fe'lni oddiy shakli bo'ladi ya'ni to bilan birga ishlatasiz to run to do uh, to like to love mana shu holatda ishlatasiz keyin u yog'ini gapni ma'nosiga qarab uh, zamonni to'g'irlab yuborasiz misol uchun to run deyapti present simple kelyapti yoki mana to be to be deyapti fe'lni oddiy shakli be bo'lmoq to be emizarni oddiy shakli to be endi bu yerda is wearing bo'lgani uchun ya'ni continuous bo'lgani uchun to be wearing ha? continuousga o'zgartirib yuboryapti ya'ni ing qo'shyapti to be wearing is wearing demayapti to be wearing mana shu holatda ho'p manimcha gaplarni hammasini tarjima qilib o'tirishim shart emas ya'ni uchta qoldi alleged degani ma'nosini aytib ketaman mana bu qorada turganlarni alleged alleged degani biror narsa to'g'ri deb aytmoq ko'pincha kimdir nimadir noto'g'ri narsani qilganini o'sha qilgani to'g'ri deb aytish mana shu narsa alleged bo'ladi alleged uh, sad buni tushundingiz report it is reported report degani anaqa uh, qilmoq uh, ma'lumot bermoq report it is reported that two people were injured in the explosion ko'pincha bu uh, jurnalistikada yoki yangiliklarni anaqa qilganda Э, yangiliklar haqida gapirganda report bilan ishlatiladi it is reported that o'sha e, ma'lumot berish xabar berish it is reported xabar bermoq mana shu holat mana shu holatda keladi ho'p yana bir narsa aytib o'tib ketishim kerak bu yerda e, e'tibor bersangiz e, passive voice it is believed passive voice doim to be keyin plus fe'lga id qo'shilgan shakli kelyapti yoki fe'lni noto'g'ri shakli fe'lni uchinchi shakli bo'ladi ko'pincha it is expected expect fe'li bo'lsa it's expect kutmoq endi passive voice yasash uchun to be fe'li bilan ya'ni m is are bilan uh, fe'lga id qo'shilyapti it is expected mana shu holatda kelyapti Xo'p, endi supposed to, be supposed to. Mana shu narsa ham juda ham ko'p ishlatiladi. Buni bir necha xil ma'nolari bor. Xo'p, bu yerda birinchi ma'nosini ko'raylik. Sometimes it is supposed to. Mhm. Ba'zan deyapti, it is supposed to, mana shu supposed to equals, ya'ni teng deyapti, it is it is said to. Demak, mana shu bilan mana shu ikkitasi bir xil, ba'zida deyapti. Bu ham gapga bog'liq, gapni tarjimasiga, kontekstga bog'liq. Xo'p, misol ko'rsak tushunib olamiz. I want to see that film. Mhm. I want to see that film. Men o'sha filmni ko'rishni e, xohlayman deyapti men o'sha kinoni ko'rishni xohlayman it is supposed to be good it is supposed to be good mm -hmm. bu teng deyapti it is sad to be good uni yaxshi deb aytishyapti uni yaxshi aytishlaricha u yaxshi yoki uni yaxshi deb aytishyapti mana shu ma'nosida supposed to shu holatda kelyapti ikkinchi gap fireworks are supposed to have been invented in China. Fireworks are supposed to have been invented in China. Is it true? Xo'p, mushaklar, haligi otadigan mushaklar bo'ladi-yu, mushakbozlik deyiladi. Mushaklar mana shu narsalar deyapti. Are supposed to have been invented. Hmm? Are supposed Demak, bu yerda supposed, supposedni sad bilan o'zgartirib yuborsangiz bo'ladi. Xuddi bu joyda aytgandek. Demak, uh, fireworks are said to have been invented endi have been invented bu o'sha uh, present per, uh, present perfect zamon strukturasida kelyapti bu have been uh, chunki bu yerda uh, pre, uh, present perfectni esingizda bo'lsa tuslagan paytingizda yordamchi fe'li have bo'ladi have have ni passive voicedan keyin ishlatgan paytimizda bu yerda passive voiceda o'sha have ni ishlatyapmiz demak to bilan birga ishlatishimiz kerak to have to have been invented invent yaratmoq in china xitoyda demak o'sha mushaklar ya'ni otadigan mushaklar e, xitoyda yaratilgan deb aytishadi yoki aytishadiki u xitoyda yaratilgan xitoyda yaratilganini aytishadi is it true to'g'rimi mana shu holatda but ammo deyapti sometimes supposed to has a different meaning. Mm -hmm. Lekin ba'zan uh, e, supposed to boshqacha ma'nosi bor. We use supposed to to say what is intended. Mm -hmm. uh, biz supposed ni ishlatamiz uh, nima deganda, ya'ni biror narsaga niyat qilganimizda, biror narsaga niyat qilganimizda supposed ni ishlatamiz. yoki arrange it ya'ni uyushtirgan uyushtirilganda yoki expected yoki kutilganda mana shularda supposed ishlatiladi often this is different from the real situation ko'pincha bu haqiqiy o'sha hozirgi bo'layotgan vaziyatdan e, boshqacha ho'p misol gaplarni ko'rsak tushunish osonroq bo'ladi doimgidek the plan is supposed to be a secret mm -hmm. the plan deyapti e, reja is supposed to be supposed to be degani bo'lishi kerak reja bo'lishi kerak nima bo'lishi kerak deyapti a secret sir demak plan ya'ni reja sir bo'lishi kerak the plan is supposed to be secret but everybody seems to know about it lekin barcha uh, u haqida biladiganga o'xshaydi seems to be know, seems to know about it demak bu narsa teng deyapti the plan is intended to be a secret demak reja e, sir sir bo'lishi bo'lishini bo'lishiga intililganda yoki niyat qilinganda shunaqa sir bo'lishi kerak deyilganda degan ma'noda yana bitta misol gapini ko'ramiz what are you doing at work what are you doing at work ishda nima qilyapsan you're supposed to be on holiday mm -hmm. you're supposed to be on holiday on holiday ta'tilda degani sen ta'tilda bo'lishing kerak ishda nima qilyapsan what are you doing at work ishda nima qilyapsan sen ta'tilda yoki yoki dam olishda bo'lishing kerak you're supposed to be on holiday supposed to be o'sha biror nima bo'lishi kerak mana shu holatda bo'lishi kerak kelishi kerak qilinishi kerak mana shu narsa supposed to bilan ishlatsangiz bo'ladi yana bitta gap ko'ramiz our guests were supposed to come at 7:30 but they were late mm -hmm. mana yana ma'nosi aniqroq chiqyapti our guests bizning mehmonlarimiz were supposed to come kelishi kerak edi were supposed to come kelishi kerak edi at 7:30 yetti yarimda but they were late lekin ular kechikishdi mana shu holatda bu ikkita gapini o'qib tarjima qilib olasiz degan umiddaman ho'p endi you are not supposed to do something ho'p yana qo'shimcha beryapti negativ ma'nosi negativda qanday keladi you are not supposed to do something bu teng deyapti it is not allowed or advisable Mhm. demak not supposed to uh, ruxsat berilmagan yoki maslahat berilmaydi degan ma'noda keladi misol uchun You're not supposed to park your car here. Mm -hmm. You're not supposed to park. Sen yo uh, mashinangni bu yerga qo'ymasliging kerak. You're not supposed to park your car here. Demak, bu yerga parkovkaga qo'ymasliging kerak mashinangni deyapti. it is private parking only bu xususiy yoki shaxsiy o'sha e, mashina qo'yadigan joy faqatgina ya'ni shaxsiy parkovka deyapti Jeff is much better after his illness. Mhm. Jeff anchagina yaxshi kasalligidan keyin, kasal bo'lgandan keyin demak ancha yaxshi deyapti. But he is still not supposed to do any heavy work. lekin u hali ham e, not supposed to do qilmasligi kerak nima any heavy work uh, hech qanaqa og'ir ish demak hech qanaqa og'ir ish u qilmasligi kerak mana shu holatda ho'p umid qilamanki e, mana shu tarjimalardan tushuntirib berganlarimdan siz biror qanday foydali narsa oldingiz agar sizga yoqqan bo'lsa kommentariyada o'z fikringizni albatta yozib qoldiring umid qilamanki bu sizga albatta mana shu mavzu borasida qanaqadir bir tushuncha berdi zo'r qilib tushuntirib bera olmagan bo'lsam ham qo'limdan kelgancha o'sha qandaydir bir qoidalar haqida gapirib o'tirmasdan imkon qadar tarjima qilganda qanday kelishini sizlarga tushuntirib berishga harakat qildim ho'p keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling